bienvenidos aquí a Estudio 58. Hoy vamos a ver cómo usar este super que construimos hace rato para cortar un ángulo. Aquí ya tengo el ángulo puesto en esta escuadra falsa, es este ángulo que necesito cortar aquí. Y simplemente usando el tiento móvil, que voy a asegurar aquí con esto, ubico mi ángulo cuidado que el diente no me lo descuadre y lo aseguro aquí listo, lo verifico ahí está perfecto mi ángulo puedo ubicar la tabla contra el tiento y al ojo cortar o puedo transferir esta línea y medirla con el disco Ahí está listo. Y como siempre, al menos las monogafas, no me voy a poner nada en los oídos porque es un corte muy rápido. los vamos a la sierra tanto. Verifico que esté bien ubicado. Ya quedó cortado mi ángulo, justamente el ángulo que necesito aquí. Ahora voy a cortar el otro. Esa es una de las ventajas de este deslizador, que con este tiento móvil se puede cortar cualquier ángulo y este tiento trasero ya sabemos que está perfectamente bien alineado. Si no han hecho su deslizador, si no han visto ese video, echenle una mirada y espero que pronto lo construyan y que esto les sirva y les guste. Pónganle me gusta al video si les gustó y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto.